اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ آباد کی سب سے مشہور مچھلی فرید اللہ فش پہ میں پچھلے مہینے بھی یہاں پہ آیا تھا جب میں نے ٹھنڈیاری ٹاپ کا اپیسوڈ کیا تھا لیکن تب تک یہ شاپ نہیں کھلی ہوئی تھی تو ابھی میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اوپن ہو چکی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ میرے پلان میں شامل نہیں تھا تو فرید اللہ فش کا میں نے بہت نام سنا ہے اور آج میں اس کو چیک بھی کر لوں گا اور جن جن لوگوں نے مجھے اس کا بتایا ہے یہاں تو ان کا شکریہ ادا ہوگا یہاں پھر وہ اپنی خیر منا لیں چلتے ہیں واو یہ کون کون سی مچھلی ہے بھائی یہ تو رو ہے سلور سلور یہ روٹو وہ کون سی ہے سلور سلور اور رو ٹھیک ہو گیا ہمیں ایک ایک پوری مچھلی لینی پڑے گی جی آپ پھر ہمیں ایسا کریں نا ایک مچھلی دے دیں آدھی فرائی کر دیں اور آدھی وہ کر دیں آدھی بار بھی کیوں کھانا یہ صحیح رہے گا دو تین سو گرام ٹھیک ہے فرائڈ فش کی ریسیپی میں لال کٹی ہوئی مرچیں سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور ہلکا سا بیسن ڈالا گیا ہے جبکہ پہلے اس پر لہسن والا پانی اور نمک لگایا گیا تھا جتنی دیر میں فرائڈ فش تیار ہوتی ہے اتنی دیر چل کے باربیکیو والی فش کا نظام چیک کرتے ہیں اچھا یہ لسن کا پانی ہے لسن کا پانی گرل فش کو بھی فرائیڈ فش کی طرح پہلے لہسن کا پانی اور نمک لگایا گیا اور اب جو مسالہ ایڈ کیا گیا ہے وہ ان کی کوئی اسپیشل ریسیپی ہے کوئلے کی آنچ زیادہ تیز نہیں رکھی گئی سبحان اللہ لو جی یہ مچھلی کھانے والی بھی ہے اور چھانے والی بھی اور دیکھنے میں تو نظام بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے جیسے مچھلی کا رنگ لال ہوتا جا رہا ہے بھوک والا نظام بھی بڑھتا جا رہا ہے لیمو کا یہ نظارہ برداشت سے باہر ہے subhanallah اچھا جی آرڈر میرا آ گیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جب میں نے ان کو بناتے ہوئے دیکھا نا مچھلی تو میرا خیال تھا کہ بس یہ ایک آرڈنر سی فش ہے شاید اوور ریٹیڈ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو اسی وقت مسالہ لگایا اور اسی وقت فرائی کر دیا ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہم تو مسالے کو جتنی دیر زیادہ اندر رکھیں گے وہ اتنی اچھی بنے گی لیکن این موقع پہ اس کو مسالہ لگا کے اسی وقت فرائی کر دیا گیا اور یہ اتنی کوئی مزیدار چیز بنی ہے نا اتنی کرسپی اور یہ جو چٹنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا میں نے چٹنی بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے سرکے کے اندر انہوں نے دھارا مرچ اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی بھی ہے نہایت سادہ اور بہت ڈیفرنٹ ہے میں پہلی دفعہ یہ والی چٹنی کھا رہا ہوں بالکل بھی اس میں گھی والا سین ہی نہیں ہے سرکے کی کٹاس جب ملتی ہے نا مچھلی کے ساتھ تو ایک جیب سے ٹیسٹ آتا ہے اس سرکے کو اس کے ساتھ ملا کے کھا رہے ہیں تو نظام اخیر ہی ہوگی یہ کیونکہ گرل ہے اوہ سبحان اللہ آپ اس کے ٹیکسچر سے اندازہ لگا لیں کہ کیسی چیز بنی ہوگی کیونکہ کھلا میں سکتا نہیں اور میں نے کھلانے بھی نہیں مسالے تقریباً دونوں کے سیم تھے ایک کو انہوں نے فرائی کیا ایک کو گرل کیا لیکن گرل میں یہ فرق ہے جو وہ بن جاتی ہے کافی حد تک تو اس میں انہوں نے ہری مرچیں لگائی تھی لمبی لمبی اور ساتھ لیمو چھڑکا تھا اس میں میں نے نیمو اتنا چھڑک لیا ہے تو بغیر سرکے کے بھی میں کھا سکتا ہوں نہیں جی یہ والی گرل فش زیادہ ریکمینڈیڈ ہے فلائٹ سے اس میں مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسپائسی ہے لیکن اتنا نہیں ہے آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں یہ مکھی بھی دیکھ لیں کھانے کے چکر میں لیکن تینوں نہیں لبنا کچھ بھی بہت ہی نرم اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی وقت مسالہ لگا کے اسی وقت گرل کیا انہوں نے میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کچھ چیزیں آپ کے پلان میں شامل نہیں ہوتی اور میں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے جو چیزیں پلان میں شامل نہ ہو وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں آج کے پلان میں میرے یہ نہیں تھی لیکن اللہ کو منظور تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی مزیدار فش کھائی ہے آپ جب بھی اگر ناران کا خان جاتے ہیں آپ اس فش کو کھا سکتے ہیں نارملی ستمبر میں آتے ہیں ستمبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ٹوریزم اس سال اسٹارٹ ہوئی ہے ان کی دکان بھی اسی دن سے اسٹارٹ ہوگی اگست میں ہی گئی تھی اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے آباد ہزارہ ایکسپریس پہ ایپٹ آباد والی انٹرچینج سے باہر نکالنا ہے اور دو کلومیٹر بعد آپ کو مین روڈ پہ یہ نظر آ جائے گا ایپٹ آباد کی فرید اللہ فش تو آپ نے دیکھی کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو فرائڈ فش زیادہ پسند ہے یا گرل فش اور اگر آپ ایپٹ آباد شہر کے مزیدار کھانے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں ایوبیا نیشنل پارک تو یہاں کلک کریں گریپون ٹرپ میں میرے کھانوں کا اور خوبصورت علاقوں کا یہ سفر جاری ہے میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں